Hola mi amigo y mi amiga de YouTube. Soy Orlando Maldonado y hoy vamos a continuar con el tema de cómo tocar canciones con tres acordes. Recuerda que esto es aprende a tocar el piano de oído. Fácil y rápido. Pero nunca será tan fácil, nunca será tan rápido. Tienes que trabajar mucho, tienes que practicar mucho para poder alcanzar el nivel que quieres tener. Pues vamos a tocar hoy una canción de tres acordes o un corito de tres acordes que se puede tocar con mucha facilidad. Voy a tocarlo primero con todos los acordes que lleva y luego vamos a hacerlo solo con tres acordes. ¿Quién como tú? Bueno, muy importante que entre en la tonalidad. Eh, un video que anda que tengo en el canal, eh, te digo que para entrar en cualquier tonalidad, das el primer grado, el quinto grado, y puedes hacer como un jumeo con... Ya estoy en la tonalidad. Y comienzo. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién gloria de Jehová vio en el Sinaí de este que el monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí el monte temblaba porque Dios estaba ahí bueno, muy fácil ¿qué vamos a hacer? ¿quién? la gloria de Jehová la gloria de Jehová fíjate que suena ahí estoy en red Em, ¿Cómo se tocaría con tres acordes? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Voy a la quinta. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Cuarta. Terrible en los ores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. Siempre cuando queremos crear tensión, para pasar del primer grado al cuarto grado, ponemos la séptima, la séptima menor o séptima, en este caso es dominante, pero convertimos el primer grado en dominante, En un dominante secundario, como se dice, de el cuarto acorde. Entonces, puedes hacerlo así. Quien como tú, magnífico santidad. Terrible honores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. Es muy sencillo. y lo estoy haciendo a ritmo de merengue. Ya ese, ese, patrón de merengue está hecho en uno de los videos que tengo en el canal. Hay una serie que se llama Cómo tocar merengue. Y ahí usted podrá encontrar ese patrón para hacerlo. Eh, es muy fácil. Pongo mi acorde número uno, primera, el primer grado, posición fundamental, el quinto grado, en el cuarto grado, perdón, en segunda inversión, esta es la posición fundamental de Sol. Esta es la primera inversión y esta es la segunda inversión. Y es la que estamos usando aquí. Primer, eh, posición fundamental. Eh, primera inversión y segunda inversión, que es la que estamos usando aquí. Quien como tú, magnífico en santidad. Y antes de ir a la cuarta hago esto. Pongo la séptima. Quien como tú, magnífico con en santidad, terrible en lores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. Bien, yo lo toqué en re, pero puedo tocarlo contra tonalidad también. Por ejemplo. Sí. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses, bien como tú, magnífico, magnífico en santidad, terrible en hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. Y si yo canto la primera parte y busco la nota, pues también una forma de encontrarse. Si ya tú eres ya tú puedes escuchar eh, un, tono e imitar su sonido. Tú puedes cantar cualquier canción que tú desees, en la tonalidad que tú desees. Claro, obviamente la que te quede más cómoda. Pero si yo, por ejemplo, eh, comienzo eh, la gloria de Jehová, yo voy a buscar esa nota. Y esa nota es la nota del acorde de reposo, del primer acorde. Por tanto, hay una nota del acorde de reposo que me va a sonar ahí, en esa, en esa palabra. La gloria de Jehová puede ser el primer, la primera nota del acorde, de la triada, la tercera o la quinta. La gloria de Jehová. Estoy en, en si bemol. La gloria de Jehová se vio en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba allí, mi bemol que es la cuarta, Dios estaba allí, Y es monte temblaba, quinto, porque Dios estaba ahí. Em, como les decía, mire, si usted se aprende, aprende a escuchar las funciones armónicas principales, tanto mayores como menores, entiéndase, primer grado, cuarto grado y quinto grado, ya usted dio un palo, literal, dio un palo, casi literal. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a entender esas cadencias, cuando comienzas a, identificar las cadencias que se dan del quinto grado al primer grado, del primer grado al cuarto grado y viceversa, entonces tú estás aprendiendo a tocar de oído y estás al punto de tocar ya cualquier canción, casi que cualquier canción. Solo te faltaría muchos ejercicios para no equivocarte. Pero básicamente cuando nos aprendemos esas cadencias nos damos cuenta que podemos cantar muchas canciones que tienen eh, más de tres acordes, pero que tú puedes tocarlo con tres, si todavía se te dificulta escuchar los demás acordes. Como te he dicho siempre, en la música, los acordes dentro de una escala tienen una función armónica. Tanto las funciones armónicas principales como los demás acordes que forman, que forman parte de esa familia de acordes mayor o menor. Por ejemplo, si estamos en Do, eh, en do se genera, a partir de la nota de do se genera una escala mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y si fuese menor, do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol y do. Y en cada una de esas notas se genera un acorde. Función tónica. Este es, este puede hacer una función de subdominante, o sea que este y este hacen la misma función función tónica. Quiere decir que el 3 puede hacer función de tónica. 4, que es el subdominante o cuarto grado. Quinto, el dominante. Eh, sexto puede hacer función de tónica. Y el séptimo puede hacer función de dominante. Entonces, si te fijas, las funciones de los acordes, que no son los principales, entiéndase el 1, el 4 y el 5, son funciones armónicas sustitutas de el 1, el 4 y el 5. Por tanto, eh, por eso te digo que muchas canciones que tienen más de tres acordes se pueden tocar con tres, porque cuando tú haces esto, por ejemplo, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Tú estás haciendo una serie de acordes que si te dispones pudieses tocarlo con eh, con solo tres acordes. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed que las demás funciones son sustitutas y por eso se incluye el, segundo, el tercero y el sexto en la canción eh, original. Por eso quiero que vayas desde lo más, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Por eso estamos tocando todos estos días canciones de solo tres acordes. Y ya vimos canciones de dos acordes. Por tanto, lo que quiero es que esto quede en tu cabeza, que puedas practicar pero sobre todo que estés en la tonalidad, estés en la tonalidad, que suenes como suena la tonalidad para que puedas entonces, sin ninguna dificultad, poder entrar en una tonalidad cualquiera. Por ejemplo, si se me ocurre cantar en... estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Fíjate que si me dispongo a buscar cualquier nota, puedo iniciar la canción ahí. Bueno, de que pueda continuarla, no te digo, porque si me queda muy alto, prefiero no, no intentarlo ahí. Pero el músico que toca de oído tiene que tener esa habilidad. Y más si intenta acompañar a otra persona. Tiene que saber buscar la tonalidad de esa otra persona. ¿Por qué? Porque si tú te sabes la progresión eh, bien, puedes llevar bien el ritmo, el tiempo y la tonalidad no es la correcta, entonces va a sonar muy feo y no hay una cosa más fea que un músico tocando fuera de la tonalidad, aunque todo el otro esté bien. Eh, cuando se toca en las iglesias, eh, muchas veces eh, hay mucha dificultad para encontrar la tonalidad. Cuando uno está comenzando, ya cuando tiene un poquito de tiempo es más fácil. Además de que muchas veces se siente presión porque la gente está esperando que tú comiences a tocar. Entonces, si tú no encuentras la tonalidad, si no estás seguro de la tonalidad, te recomiendo mejor que no toques. Aunque digan que ese músico no tocó una canción o dos, pero es así. Así que te ha quedado muy claro, entiendo, el tema de, la canción que ensayamos. Y también te pude demostrar que una canción que se toca con más de tres acordes se puede tocar solo con tres acordes. Recuerda, esto es porque estás iniciando. Los que ya son expertos, que tocan con armonía muy avanzada, que tocan con, muchos acordes, eh, utilizan acordes de paso, utilizan muchos dominantes secundarios, ese tipo de cosas pues que guarden un momentito, porque los que están aprendiendo deben aprender eh, la base primero. Y luego entonces vamos a ir poniendo muchas cosas más. Así que si te ha gustado este video, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like, que compartas en todas tus redes sociales los videos del canal. Que lo compartas con personas que estén interesados en aprender música, en aprender a tocar de oído sabiendo que tocar de oído no es sinónimo de ser ignorante de la música. Usted tiene que estudiar música como, como lo estudia cualquier profesional. Lo único que usted no se está ciñendo de un papel, pero está, está aprendiendo a escuchar una melodía y a seguirla y hacerle armonía en ese momento, en tiempo real. Así que muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima. Un saludo cordial.